kembali kembali di channel Justin Tasman. Kali ini aku akan memperlihatkan pemandangan indahnya dari bukit dari bukit ini. Lihatlah. Oke okay, guys, kalian sudah lihat pemandangannya kan? Bagus kan? Oke, okay, aku akan menunjukkan kota kami. Itu di sana. Oke, okay, sekian untuk video kali ini. Kita akan melanjutnya di next episode.